меня хлебать, пока не узнаешь, что все Пока он проснется. Вы ебанутый, я мутишал. Куда Вы с ними ссоритесь, когда ты Попей ему прятки. Ой, пятки, пятки побрей. Удиваться забивай вырежем. И нормально, чтобы видно на лысо было. Вот здесь прибыль, поэтому сложно. Ты не умеешь прыгать в другую сторону. Смотри, не води вот так. не было, особенно не было равномерно, смотри. Вот так не води. О, видишь, он пошел. Кусками побрей его нахуй. Я чуть не смухай. Подожди, дай я. Блядь, брось это все Стой, <laughs> подожди, смотри. сними меня, сними меня, сними меня. Денис, блядь, я не делал нихуя, я тебе отвечаю, брат. А я, а я. Я тоже ничего не делал, я просто снимал. Денис, я бров не брил. Я Серьезно. тоже не брил, блядь, я просто я, нахуй я, снимал, я, и ты тоже не брил. Ты понял, как я их всех подкинул, ты нас эту хуйню. Кто, блядь, это делал, Вытирайте, слышите, блевотину эту. Берите, блядь. Возьмите, убирайте. Вот. Помочь ему можно. damn